that's how Zacchaeus was Yes, yari hano imbere jesus was in front Yes, yari hano imbere jesus was in front but before him there was a giant there was a giant So that Zacchaeus wari umujura you were a looper. so what do you want to say king zakayo Zacchaeus waratwinze so you saw us What have you brought here zakayo Zacchaeus so your history are so bad One can't come here. Zacchaeus. Zacchaeus fought. Zacchaeus fought. Zacchaeus pushed. Zacchaeus pushed. He pushed. So what Zacchaeus wanted? What's the God? What's the King of the Kings? What's the Christ. But it was in front of him. They blocked him. But Zacchaeus was a Christ. Hallelujah. Hallelujah. nicyo urwana nacyo mushiki wanjye nicyo urwana nacyo mukuru wanjye nicyo urwana nacyo for it to be in house of God. Not a person that you are sitting together. It is a decision from God for you to be alive. Oya ugomba to be in house of God right now. So I don't want to delay. Let us quest the servant of God And also hold our Bibles. ngo tugenda na Bibiliya mu nzu z'Imana. We're going to read the Luke chapter 19. Uh, ah, umurongo Verse 9. udusomere umurongo wa kabiri n'umurongo wa cyenda ruka Luke chapter 19 verse 2 and verse 19 9 uh, sorry ka 19 kabiri avuga ngo nuko ah, nuko ah, nuko hariho umuntu witwaga zakayo nuko hari umuntu witwaga zakayo yari umukoresha w'ikoro yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi hmm? mukuru kandi yari umutunzi yego murongo wa cyenda hmm. aravuga ngo yesu aramubwira ati yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje mu nzu muri iyi nzu ngo uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa aburahamu ongera usubiremo kandi yesu aramubwira ati ego uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa aburahamu kuko nawe uri umwana wa aburahamu Hallelujah. Yesu wacu amashimeshi. Let us give up unto our Jesus. tumukomere amashimeshi Let us give up unto Jesus. dukomere Imana yacu amashimeshi. Let us give up unto our God. Kristo amashimeshi. Let us give up unto Jesus. Hari mukubona batarimo dukoma amashimeshi katukomere oh, hallelujah. Oh The devil. Baba said. Hari Was a man called Zacchaeus. Hallelujah. Hallelujah. This word of God. ndagira ngo dutangireho gatoya mbabwire amakuru let us start as i'm giving you the information yo yo yosefu joseph yakomokaga mu rubyaro rwa aburahamu he was coming from the generation of abraham zakayo Zacchaeus, imana irangije iramubwira ngo and God told him, uyu munsi agakiza katashe mu rugo rwawe today salvation is in your house kuko nawe uri mu rubyaro rwa aburahamu and you were the son of abraham Hallelujah. Hallelujah. Tuzamure Let us raise our hands up. Raise our hands up and glorify Jesus. Let us raise our hands up. Let us raise our hands up. Hallelujah. Hallelujah. Zacchaeus. yabaga mu murwa witwa yeriko was yeriko wari umugi wari uzengurutswe n'ibiti binini ibi biti bivamo amavuta y'amamesa they biti nibyo byari bizengurutse yeriko such buri muntu wese wageraga muri yeriko yumvaga impumuro nka perfume umuntu wese akamenya ko yageze i yeriko so that zahumuraga cyane umuntu wese wageraga muri yeriko everybody could uh, yaho Jericho. aho ngaho that place niho zakayo yakomokaga that's where Jezekaas was originating from kandi zakayo and Zacchaeus bibiri tubwira ngo bible tells us yari umukoresha w'ikoro he was a tax collector kandi mukuru and a chief tax collector umuntu yamugereranya nka nta rwanda reveni y'iki somebody could compare him with the commissioner of rwanda revenue of today zakayo yari umuntu ukomeye zekas was a great man zakayo zekas abantu benshi baramutukaga many people could abuse him kubera ko yakagabanira imisoro because could collect taxes from people igihe cyose yategekaga ko bagufungira when they could command for to close your business so they could close the businesses kandi abantu nk'abo ngabo such people the tax collectors abakozi ba Rwanda Revenue even the bosses of Rwanda Revenue Authority iyo baje bakagufungira so when they come and close your business waba uri mu makosa when they were in your mistakes waba uri mu kuri even if you're in truth uretse ko utagenda ubyemeye so you go without accepting it uwo muntu uramwanga so you, yet zakayo rero yari umuntu mukuru cyane he was a great yari akuriye icyo kigo cyose so amakuru ko kristo ari buca muri uwo muhanda bibiri ivuga yuko zakayo yari umuntu mugufi cyane zakayo muri we yifuza kugera kubonana na yesu ariko abantu ntibamukundira aho yageraga abantu baramutukaga so people could abuse him. So this, the man, the robber, so the one that killed steals our money, but in his heart, Zacchaeus, so whatever came may I have to meet Jesus. Let me tell you. so what ibiti byinshi cyane there are very many so what blocks you what limits you to see Jesus there are many Zakayo ararwana Zakayo sport when they could abuse him so look at about that so when they could just push him Zakayo ntiyabyitagaho look about that and the Bible says Zakayo had a problem abantu hepfo kagira ikibazo kubera mugufiya hagezeho yesu yarari asanga abantu ni benshi cyane asanga abantu barebare asanga abantu b'ibigango kandi ikindi batamukunze ariko mu mutima we zakayo aravuga ngo ntitaye ku bugufi bwanjye ntitaye ku mutankunze ntitaye ku mutanyishimiye uyu mugoroba this evening this morning someone to see the kingdom of the king let me tell you I don't want to take you from your home I don't want to brought in the house of God I don't know what I've come to see here but you have to from your home so I pray to God who is merciful God so to see that I don't know so kabansi apolineri arashaka come to see umugisha but what have come to see itagukuye mu rugo what have brought you from your home has brought the most high God to answer your name of Jesus hallelujah oh hallelujah so Zechariah 4 he put people he pushed people let me tell you what is your heart when the people don't know you they know your history they know your source they know your education but what's in your heart God also your own knows it God also knows it oh hallelujah hallelujah hallelujah reka se abantu batatu baze hano bare bare Top people, three top people to come in contact. Gatete and Aftar. kabahagarare hano let us stand in front here badufashe barebe imbere yes mwegere hano papa tuzamure ibiganza hejuru let us raise our hands haleluya haleluya baza mugenzi wawe ngwese urimo urumva cyangwa ask your neighbor are you listening or not ndimo ndavuga ku kwizera i'm speaking about faith ubwenge knowledge or wisdom ni umwanzi wo kwizera is the enemy of faith reka nsubiremo let me repeat it ubwenge wisdom ni umwanzi wo kwizera is an enemy of faith kwizera is a ubwenge bwawe and your mind bukakubwira ngo tells you ese urabona hano hantu hari inzira you see ariko biri ravuga ngo but bible says kwizera faith ni ugufata ikintu kitariho you take something which is not visible that as is there yes ashimwe cyane kwizera faith kurema what ibyo abantu batabona ariko ukabiremera mu mutima ukabihereza n'ubwenge bwawe bikakwemeza ko ibyo bintu bizabaho babyanga babyemera bashingira ku mashuri yawe bashingira n'aho uvuka ariko ukwizera kwawe kukakwemeza ko ibyo bintu bizabaho zakayo yagize kwizera had faith gutuma yirengagiza uko abantu bamwita people call uko abantu bamuvuga uko abantu bavuga ko aresha aravuga ngo uyu mugoroba ngomba kubona umwami w'abantu reka nkubwire uyu mwaka satana abyemeye satana abikunde ni amategeko muhereza runaka tugomba kugira amasezerano yacu runaka ugomba kugera ku masezerano yawe ibi itegeko ibi itegeko twawushyize ntakazakidutwara muri uyu mwaka uyu mwaka twawinjiyemo dufite otorite dufite otorite dufite amategeko yo gutegeka satani tukabwira ngo satani uzemere tubihakane ntashobora kugera mu isezerano ryanjye imana iguhereze kwizera dukuraho ibikuta imana iguhereze kwizera tumenye হবে that destroys the faithless hallelujah guhera kwizera give the faith kuzagucisha to make it possible abantu some strength hari inzira mu izina hope in the name of Jesus biratubwira Bible tells us so I want you to move hallelujah hallelujah let us clap for our sister God bless you So then yari ameze that's how Zacchaeus was yesu yari hano imbere jesus was in front yesu yari hano imbere jesus was in front ariko imbere yiwe but before him hari igihanda there was a giant hari igihanda there was a giant kimubwira zakayo so that Zacchaeus wari umujura wowe lopa kuki ushatse kureba umwami so what you want to say king zakayo Zacchaeus waratwinze he niki kikuzanye hano why have you brought here zakayo Zacchaeus amateka yawe so your history are so about it. Why can't come here? Zacchaeus. Zacchaeus fought. Zacchaeus fought. Zacchaeus pushed. Zacchaeus pushed. He pushed. So what Zacchaeus wanted? What's the God? What's the King of the King? What's the Christ. But it was in front of him. They blocked him. But Zacchaeus was a Christ. Hallelujah. nacyo mushiki wanjye nacyo mukuru wanjye nacyo nicyo nacyo kwisaza inzira azanyuramo ahantu ushakira inzira yesu inzira hazanyura haleluya haleluya haleluya haleluya the best tried it. They tried it. They tried it. They tried it. They tried to put a scandal in. They tried it. But couldn't find a way. Hallelujah. Hallelujah. nkubwire yakira abantu bakurwanya kuzana inzu y'imana ntuzatsindwe ngo wemere ntukazemere ibirengo uca ni byinshi ariko muri byose ujye wizera imana yawe ko ushoboye byose zakayo arangije arabye imbere ye zakayo abura inzira zakayo abura inzira ahanyuze hose bakamusunika zakayo yibwira muri we so in him he told himself aravuga uko bimera kose he said that in any case ndabona amasaha agiye even the, the time is run against me even I am too late kandi muri jewe and in me ndiyumvamo kubona kristo after that I have to see Christ it was pray for the servant of God hallelujah hallelujah nakubaza ngo so I ask you iki ni mu mutima wawe uyu mugoroba ni iki cyakuzanye mu nzu y'imana ni iki waje kureba what have you umutima wawe ni iki cyakuzanye mu nzu y'imana bibiri irambwira ngo umurongo waho wa 9 zakayo muri we aribwira ngo nubwo nabuze inzira hano hantu ariko hari andi mahirwe gushaka byaranze amahirwe ya kabiri ushobora kubyara byaranze ariko imana itanga amahirwe ya kabiri ushobora kubona gukodesha ibirambiwe ariko nagusabira ngo imana iguhereze amahirwe ya kabiri yesu aguhereze amahirwe ya kabiri amahirwe ya kabiri ushatse kuvuga iki Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Let us clap for our Christ. dukomereye yesu amashyi menshi let us clap for jesus zakayo zacchaeus muri we yaravuga ngo ndabona inzira imwe yanze so that i have only one way ndabona abantu batanyumva people are not listening to me ndabona abamama bahagurutse uh, the women are rising bansubiza inyuma they are pushing me back ndabona abagabo bahagurutse the men are rising badashaka kunyumva they don't want to listen to me bashaka kunsubiza inyuma they want to push me back yewe nagerageje byanze i've tried even i can't to make it ariko hashimwe kristo utanga amahirwe ya kabiri the christ who gives the second chance to us the curse in him hazijwi there was a voice. Reka nkubwire. Let me tell you. Uyu mwaka utangira. This year when it started. Abasambanyi baje mu nzu y'Imana. Fornicators came in house of God. Abajura baje mu nzu y'Imana. Robbers came in house of God. Abafite urwango baje mu nzu y'Imana. Those with hatred came in house of God. Abicanyi baje mu nzu y'Imana. So the killers came in house of God. baje mu nzu y'Imana. So why have come in house of God? Baravuze ngo. They said. Ibi ubwami dukorera. So this is that we turabizi ko ari ubw'igihe gitoya ariko hari ubundi bwabo butajya buhanguka ubwo bwami that kingdom is so have come to sleep Let me tell you, the people came house of God. Trust to God that we pray. Let me tell you, when the heaven open turimo dusenga when we are praying dusaba imbaraga z'imana in the power of God reka nkubwire aya makuru let me tell you this information ni kuzimu barahagurutse even in hell they arose ni kuzimu bashatse izindi strategy in hell they found strategies ikuzimu in the hell bagira ingamba z'umwaka they have the annual plans baravuga ngo uyu mwaka so that this year uko byamera kose senene tugomba gukoresha impanuka wenda nibura impanuka ijana we have to cause 100 accidents nibura tugomba kwica abantu bagera kuri miliyoni we have to kill even a million people kugira ngo ayo maraso so for that blood tuyagire ibitambo so can make them sacrifices of next year inzo n'ikuzimu barabikoze so that even they did it in the hell ariko natwe twaje mu nzu y'imana but those who come in house of God abaje mu nzu y'imana tuzamura ibiganza hejuru those who come in house of God raise their hands tuzamura ibiganza hejuru cyane raise their hands tuzamura ibiganza hejuru raise their hands hey oh, hallelujah oh hallelujah the kingdom of god the kingdom of god buyobora this world even lead the tail the kingdom of god buyobora the kingdom of world even the kingdom lead the kingdom of darkness to the kingdom of darkness that don't have the authority at the kingdom of god but the kingdom of god have got authority over the kingdom of dukomere the name of Jesus. Zacchaeus. Zacchaeus. And him which had an office. The path that one way is not. But I've seen another way. Hey, eh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Say if the one who has been closed, then another way, my friend. So nafta ni filamu God. Even the one who was blocked. So don't allow defeatiness. Find another way to pass Second way is there. So even find another way. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. with their hands up. Zacchaeus and him. He said that I have to climb a tree, not neglecting about my shortness. This evening, this morning, so I have to climb a tree. What you cause me to climb a tree, so to see my king. Zacchaeus wanted to see the sacrifice of Jesus. Let me tell you, those soldiers are easy. ariko kristo amenya abantu bafite imitima by'inzira icyo usiyoni bo nibaca mu nzira nibaca mu gikombe cyitwa baka ko bazagihindura amasoko told zakayo so i know this one ariko ugomba gushaka indi nzira yo hejuru bibiliya atubwira ngo zakayurira igiti zakayurira igiti aravuga ngo ariko uko bimeze miracles basange babyemere ngomba kubona umwami imana ikwereke mu maso hawe kristo akwereke mu maso hawe aho wifuzaga kubona yesu ahakwereke mu rugo rwawe yesu arutahemo haleluya oh, zakayo yurira igiti abaturage bose bamubonye all people were seeing him bo baratangara zakayo yari akomeye the great Yes, Praise Jesus. The curse I'm speaking about. It was a great man. Zakayo He was the chief tax collector. Yo was the leader He was leading the whole of Jericho. But he never cared about that. Says in any case. I have to see Christ. Bible says. The curse climbed the tree. When he got into the tree. So he stood and waited. Let me tell you. you you Every prayer that are, if believe in God, mbabwire ngo ahantu hose uri niba wizeye imana kristo araza kugereho urugo rwawe kristo rutahemo zakaya aricara arategereza yesu agenda agenda yesu arimo kugenda agenda zakayo aravuga ngo ndategereje ngomba kubona umwami w'abantu abantu bategereje tuzamura ibiganza are waiting. I'm waiting. uyu When I spoke to God, and I'm waiting for them, and my heart also confronts me that I will see them with my eyes. My eye convicts me, even my kwizera kwanjye so my faith so i can see it zakayo zacchaeus harangije arategereza so spend her not waiting bibiri iravuga ngo bible says yesu ahageze when just got there oh, hallelujah oh, hallelujah yesu ageze kuri zakayo zakayo bibiri iravuga ngo bible says looked up. He looked up yesu arararama he looked up yesu arararama he looked up yesu arararama he looked up aravuga ngo hari umugabo so that there man there is a man There's a woman now. After this, this evening, just when, uh, when after the tree, he looked up aravuga zakayo ururuka come down today wiriye kurari iwawe i will sleep in your oh, hallelujah oh hallelujah oh, hallelujah hallelujah Let us raise our hands up hallelujah hallelujah zakayo zakayo come down zakayo zakayo today, our spirit in your house. So people turn. People did not turn. So that they were found Jesus. So they turned. They told him, Lord, how can he sleep in the house of this robber? So Lord, how can he spend the whole night in the house of this robber? So because kuri uyu mwambuzi in this robber kuri uyu musambanyi at kera reka nkubwire uko abantu bareba the people how the people how they look i don't ariko umusaraba igorogota when abwira kiriya gisambo he ngo he told nitaye ko utarabatizwa so that you're not even baptized not care that you will not be people so I, I saw the gospel today that you're kureba not how it's going to be tomorrow. ukuntu wireba uyu munsi the way you look yourself today ntabwo ariko kristo akureba that's not the same christ is looking at you amen amen yesu baramutonganya cyane jesus they, they buked him baravuga ngo mwana King, how can you spend your whole night in the house of this robber? How can you spend the whole night in the house of this robber? So how can you spend your night in the house of this robber who robbed us? So how can you spend the whole night in this house of this enemy? But Jesus said that please Be quiet. Ngomba kurara kuri uyu muntu. I have to spend my whole night in the house of this man. Aramubwira ngo Zakayo ururuka. So Zacchaeus come down. Zakayo ururuka. Zacchaeus come down. Zakayo ururuka. Zacchaeus come down. Zakayo ururuka. Zacchaeus come down. Zakayo! Zacchaeus! Come down! So today I'm going to sleep in your house. Let me tell you. When Jesus looks at you, so looks into the through the Abraham. at you, he looks through the, the covenant statue with Jacob He just looks at you He doesn't look at today told Zacchaeus Zacchaeus I've come to live in your house God had a covenant with your forefather Abraham because let's come our God let's cover our God hallelujah, hallelujah. Yesu aruruka. Jesus, Jesus, come down. Yesu aruruka. Jesus, come down. Yesu wageze kwa Zakayo. When he came into the Zakay's house. Abari bamukurikiye bari benshi. The people, the people fought him were many. Arikumva amagambo Zakayo yavuze. Listen the word of Zakayo said. Zakayo ageze iwe. Zakayo when he got into his home. ngo abategurira ahantu heza. He prepared a good place for them. Yesu arica. Jesus saw. yesu ataravuga ijambo na rimwe before spoke any word zakaya azamura ikiganza zakaya raised his hand aravuga ngo mwami said that lord mbere yuko ugira icyo uvuga before he say anything hari icyo ushaka kuvuga there's something i want to speak aravuga ngo abantu bose all the people nambuye i robbed ndabakubira kabiri i'm going to multiply by two what i robbed for them reka nkubwire let me tell you So, so that one was not enough so the portion of what I own ndawuhereza abakene I want to give it to the poor people let me tell you I just have said anything so have the word to tell him this evening ikintu avuga said anything to you have the word to declare oh hallelujah zekayo is that Lord so that I my ndabakubira kabiri kandi abakene b'ubutunzi bwanjye bica kabiri cy'ubutunzi bwanjye ndakigabira abakene If I just said anything, the chaos. I said "That's Lord, I ask forgiveness, so I'm evil. nkwiriye kuza mu rugo rwanjye ariko nciye bugufi abantu bose ninze batana basubiza reka mubwire iyo kirisito ageze mu mitima yabo hari ikintu arema iyo kirisito ageze mu mutima wawe arabanza akagutsinda he first convicts you in himself so he, overcomes your weakness let me tell you hari a sin that is from you tell it to the christ hari intege nkeya ugira reka kuzibwira abantu genda mu cyumba cyawe uzibwire data ubwire data ubujura bwarananiye kubureka ariko uyu mwaka ntabwo nkeneye kongera kwiba uvuge ngo data ubusambanyi bwarananiye ariko imbere yawe ndabwigije data umutima wanjye wongera uwumenagure unturekere uneshereze yehova kamfumira haleluya zekaya ese lati i want you to what speak bose so those who were him ndabasubiza ibyo nitse i'm going to move give it back what i robbed gusa not even giving back what i robbed from them hey, oh, hallelujah ahubwo but n'abakene even the poor ubutunzi bwanjye to my riches icyakabiri cy'ubutunzi they have all my riches ndagihereza abateshoboye to be given to the poor let us clap for Zacchaeus let us clap for Zacchaeus Zacchaeus he was a good man because he humbled himself Say that father, so you're not wanted to be in my house. So speak anything. Before anything, let me speak. That's why you have to come in the house of God. Not ask him anything. Say that father, I've come before you. So when I'm nothing, I'm a weak person. I need your power. Let me tell you. Don't say such words. ikaze mwuka wera said will come Holy Spirit kandi mwuka wera nagera mu mutima wawe to your azakuneshereza overcome for you oh hallelujah hari amagambo nkunda the word that I like Zakayo Zacchaeus so what was speaking but yes asohotse mu rugo rwe then just get out of his house Zakayo yagiye aganira Zacchaeus speaking with our people Yohana aramubwira ngo don't touch him yohana aramubwira ngo john told him yewe zakayo we you zakayas igihe cyose nagendanye n'uyu mugabo every time i walk with this man ntago nigeze nicuza i never regretted yewe zakayo we you zakayas igihe cyose nagendanye n'uyu mugabo every time i went with this man ntago nigeze ngira agahinda i never had sorrow yewe zakayo we you zakayas nkurikira uyu mugabo told this man nari mfite ibibazo byinshi i had many problems ariko umunsi natangiye kugendana nawe the moment i started working with him ntago nongeye kugira agahinda ko mutima i never had any sorrow in my heart petero aramubwira ngo peter told him yewe Zacchaeus. Every time I went this man, I, was not hurt. I will never regret it. Eh, oh, hallelujah! Zacchaeus. Italy. He walked with God. God never forsake them. When you walk with God, God will not forsake you. When you walk with God, so the Lord should never regret. Eh, oh, hallelujah! Hallelujah! imana izakuremera izakuremera abagabo bo kukuvuganira dukomere yesu let us clap for jesus let us clap for jesus let us clap for the christ christ is the good man to believe in last time naftali was speaking about the power of god hallelujah hallelujah the god about divine things, sometimes people may enter into them when they want the gains, certain gains, depending on what. Of the people are standing here while you're preaching to them. Many people, so they preach the miracles of God. Instead of preaching that, that one who gives the miracle, those who perform the miracle, that power will be upon you. It won't request you to fight. So when you receive those who give the miracles, let me tell you, all the things, even Elmat gives them. Elmat gives houses. Elmat gives the cars. Elmat so they give the earth riches. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. nabyo ni byiza kuri twe ariko mbere yuko dushaka ibyo byose tubanza dushaka ubitanga bagenanye n'ubitanga amaze igihe gikwiriye kuko nawe yabiguhereza akamubwire bibiri iravuga ngo umwenda wari utwikiriye ahera mutamutsemo kabiri ariko amagambo muyamenya amagambo mujya muyumva umwenda wari utwikiriye ahera mutamutsemo kabiri reka mbabwire zion hari umuntu there is someone stand in front of you and tells you agira to tell christ niwe is the one of the true and true agashaka i want to show you So him, him, we have to pass through him. The word of God that have read, the Bible tells us, Jesus told Zacchaeus, Zacchaeus, so I have done this because so have gone into the covenant promise that I had with your father Abraham. Let me tell you, God had a promise with Abraham. He's faithful God. Put your hands up. Hey, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, God is faithful. Let us clap for our God. Let us clap for our God. nari ndimo gusoma igitabo cya daniyeli i was reading the book of daniel bana yanjye we oh my god nari ndimo gusoma igitabo cya daniyeli so i was reading the book of daniel maze gusoma igitabo cya daniyeli daniel nongera maze gusoma amateka ya mandela after reading the history of mandela nongera gusoma amateka and uh, again i read ya lumumba so the history of rumumba yarwaniye ubwigenge Thank you for the colonizers. Bamaze kuvuga bose. After speak, the person of heritage is not failed because of these people. abanzi bacu abangaba baradukubise bishobene wacu ubwigenge tububonye kubw'abana bacu bapfuye kubw'amaraso y'abakongomani yamenetse haleluya ndimo gusoma igitabo cya daniyeli when i was reading the book of daniel i want to connect to this and then we went out to pray Hallelujah. Hallelujah. hari umusore witwa gashadura ka na bedenego There men called Meshach, Meshach, Abednego, and Shadrach. amen Hallelujah. barabafata So they took him. barababwira ngo They taught him, nimutara n'ikigirwamana if you don't bow down for this idol, amateka your history is finished. baravuga ngo amateka So you're going to be killed. abahungu bari igitangaza This, these the men were so amazing. batandukanye they are different they are different from us today shadrach meshach and abednego they taught him that king even though you cannot save us surely hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah arangije arabwira ngo uvuze gute so what have you said aramubwira ngo ni ukuri surely ntabwo tukunamira So or not worship, not worship you. There was a miracle in heaven. Christ said, so God said these are my children. Let me tell you, the decision that you take, you will take, the decision that you take to glorify God, that decision will be successful. any decision that you take, so you achieve it. Because God will be in that decision. So fighting for His glory. So God said, so they thrown into the fire. Hallelujah. Hallelujah. They thought that the game is over. So that it is now over. Let me tell you. There are people who throw you. That your life is not finished. Even your family, sometimes the family throw you. yawe even they give out information kugira ngo barabe ko ukiriho so that they ask if you are still alive aho imana ibakwerekeye so the way God has taken you bakabona warabyaye so that you have given birth bakabona ufite abana so that you have the children bakabona umeze neza okay igihe barebaga mu muriro so when they were looking them at the fire saying there faculties yararenze umuriro aravuga ngo ese mwe mureba neza ahantu twashunyemo abantu ahamagara abajabe arababwira ngo mwebwe mureba neza ese muri uyu muriro twashunyemo abantu batatu baramubwira ngo databuja twashunyemo abantu batatu arababwira ngo ya ese murebe ntabwo ndeba batatu gusa only I can see four people. And the fourth one is looking like the Son of God. Hey, eh, hallelujah! Hey, eh, hallelujah! Hey, eh, hallelujah! Failure people thrown you. There's a man who went there before you. When they have thrown you, the person who came before them, and they said, so they were full. So ask the call. So human, come out. Bible says, Shadrach and his fellow came out of the fire. Oh. There's a book. Speak about the history of these men. No one, no one never was hidden. Even so they never they were not affected at all. I want to say here it says, everywhere that will be, whether in a trial, believe that God is there Yes, ashimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Ujye wizera ko Imana iri kumwe nawe. Believe that God is with Nta muntu n'umwe. Imana yigeze itererana. God has forsaken. Nugendana n'Imana. When you walk with Ntabwo Imana izigera gutererana. God will not forsake you. Hey, eh, hallelujah. No, Reka tuzamure ibiganza byacu. Let Tuzamure ibiganza byacu. Let us raise Amen. Hallelujah. Kadusomeye ijambo ry'Imana dusoze. Let us read this word of God and then you wind out. reka dukomere umwami wacu amashyi menshi let us cry for our king n'imana yo kwizerwa uyu mwaka imana izavugana natwe ibintu bikomeye cyane god will speak with us the great things ubyemere believe it birabaho going to happen to you kutabyemera kwawe for you to deny it bizatuma bitaba so it will, it will cause it not to happen ariko imana ishimwe praise god ko kwizera kwacu uyu mwaka kuri hejuru our faith in this year is now in another level Amen. Hallelujah. Tugiye gusoma We are going to read kuva ibice cumi na bitanu Exodus chapter 15 umurongo waho wa cumi na gatatu verse 13 sorry dusome dusome zaburi sorry ni zaburi zaburi ibice ijana na mirongo ine na kimwe umurongo wa kabiri Psalms 142 kadufate biriya zacu nicyo cyanditswe tugiye gusoma gusa 142 verse 2 ijana na mirongo ine na rimwe umurongo waho wa kabiri one forty one verse two that's one verse which I'm going to read gusenga kwanjye gushirwe yawe nk'umubavu no kumanika amaboko yanjye kukubere igitambo cya nimugoroba let my be counted as an incense before you and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Let us all stand up on our feet. Uyu uh, David speak these words. So let my prayer. Mugoroba. this evening. Counted as a good instance. Kandi kumanika amaboko yawe. my hands. Mugoroba. this evening. Let it be an evening sacrifice. Let me tell you. When we started. Nababwiye this year. It is to command. not to ask sin therefore twamaze kumenya well is powerless on us nta have no authority so because who defeated him even today is alive so we can command him kandi we will command him not now so therefore so the mahabara uyu this year to lose it therefore abana banjye wafashe my children this year ugomba have to kuuza devil na job katikula want to lose it this year so our so we have to lose it hallelujah so it's a command it is a command it is a command it's even not asking this year we have to enter into our promises we have never did or not we have to enter into our promises. Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor, it is enough. It is enough. Hold the hand of your neighbor. ndashaka dusenge i want to pray kandi gusenga kwacu and our prayer uyu mugoroba this evening kurakingura we're going to open kurakingura we're going to open kurakingura we're going to open ibyari bifunze what have been closed ugomba gukinguka we're going to open kuko ni ijambo ry'imana because the word of god not my word turavuze ngo gusenga kwacu that's our let our prayer uyu mugoroba and this evening kubera imana nk'umuvugo let it be a good access to god kandi isengesho ryacu and our prayer rigomba guhumura so how to be a rigomba guhumura now to have a good aroma. How to have a good aroma. So this year, in the name of Jesus. Hey, eh, hallelujah. Oh, hallelujah. Tell your neighbor that this year, this year, now dukurikiranye your life. It's better following us life. Ufata mugenzi wawe mu kiganza. Hold the hand of your neighbor. Ushobora kudukurikirana mu gihugu cy'u Rwanda. Maybe you're in Rwanda. Ushobora kudukurikirana no muri Africa. Following us from Africa. Ushobora kudukurikirana. Maybe you're following us. Uri muri Kenya. From Kenya. Ushobora kudukurikirana. Maybe you're following us. Uri muri Congo. From Congo. Ushobora kudukurikirana. We'll be following joining us uri burundi from burundi but i want to say uyu this year satani devil abyemere alexit agomba you have to lose and it is a command it is a command it is a command it is authority bibiri bible says it. so when have the faith kungana n'akabuto as well as master kasina master Sis. we can command the mountains and obey us hallelujah hallelujah saa pray imana iguhereze kwizera may god give you faith imana iguhereze kwizera may god give you faith gutuma umenya uburenganzira bwawe to understand and know your rights hari abantu there are some people batazi uburenganzira bwawe don't know their rights hari umuntu uza mu nzu y'imana there is someone who come in house of god atazi uburenganzira bwe don't know his rights reka nkubwire let me tell you uriho you live kuko imana yahisemo kubaho because god chose you to live uyu munsi uri muzima so you are okay today kuko imana yahisemo kuba muzima because god has chosen you to be alive today uyu munsi warangije amashuri yawe today you are completed your education kuko imana yabihisemo because God has chosen it. Hallelujah. Hallelujah. Because God, that God who did that is even do more than that. Let us cover, oh God. The God who did a thing, is the faithful God. Is the faithful God. Is the faithful God. Let me tell you. So these young men gave up their lives. Do you think that Shadrach, Meshach, and Abednego? So they were uh, determined. They even have decided. They already decided. They said that. You God. dukize save turabizi ko ubishoboye not that you amakuru ntutanadukize turemera tujye muhara mu muriro reka mabwire uyu mwaka this year cyangwa byange na or tugomba kugera ku masezerano we have to attain our promises Praise that oh, You have to come with this victory in the name of Jesus. So how to turn your glory. So your education. So they have to be valued in the name of Jesus. So children have to be blessed children in the name of Jesus. So why? Because the reason that first for us. Hey, eh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Will you mark This year. Yeah. Will you mark This year. Will you mark This year. Will you mark This year. Ikintu n'ubuhitemo. What you choose, you're going to receive it in the name of Jesus. Not, have not got it. I've said it. This year, this year, what you accept, you're going to receive it. keswa uko byamera kose whatever case uyu mwaka this ugomba kubyakira you have to receive them reka mubwire let me tell you abantu bakuvuyeho people have left you ntabwo bagukundaga so they never loved you bari baguharaye so even they just wanted a short period so let me tell you hari abantu baguharara that some people people love you for short period so that they have loved you no bagukunda icyo bamariye so they know they love you because of a certain reason so after even having them after being taken run so they will forsake and leave you. When they leave you, there's God who receives a person that be forsaken. You have not got me well. When they will leave you, there's God who's ready to receive you. So they chased Joseph. So his brother, siblings, they betrayed him. bemeza yuko bagomba kumugurisha so they had a plan to sell him uzi imigambi y'abantu bagucurira do you know the plan of the people they have over you uratambuka umuntu akagusekera ukagira ngo aragukunze so you go say someone smiles so that that's <laughs> love It's not allowed for you. It is not allowed for you. Let me tell you. So we're not supposed to be loved. But we are loved because of the glory of God. Because of the goodness of God. But so no one loves so even the person who loves you. I've known this. So you go talk to your wife because there's something you saw from her had not been seen such thing in her so there are many girls but you left them because of the reason that you saw from her so that was the that was the reason the person who loves you, there's something that he saw from you. And that thing, after being over, you will not receive any phone call. But there's a man. Hey, hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! hallelujah! Yesu Christ Prayer Jesus. Is the one that receives us when we are evil. When we are evil. When we are robbers. So saves us. So when you have hatred. When you have jealousies. And it receives us is only man. For those who are heaven and leper those who are orphans, you widows, come to me. So come to me. Come to me. So this year, this year, we have to be in the hands of Christ. We have to be in the hands of Christ. We have to be in the hands of Christ. We have to reside in the hands of Christ. Love tools right in the hands of the Christ. So when our enemies come to meet us, because we are with hands. Hallelujah. Zacchaeus said that my father, so I have left anything. Let us go together. This man will go with, with him. For him today, we can dress this suit It is because of the tender mercies of God. Not my wisdom. It is because of the tender mercies of God. For us today, for us today, your marriage is okay. My friend, it is tender mercies of God. There are many divorced marriages. So for your children not even to take drugs, it is tender mercies of God. For you, you are not a drunk person. It is tender promises of God. There are many people that you grew together. Today they are out there. It is the honor of God. It is the protection of God. It is the honor of God. We should not take it for granted. It is the tender of God. It is the grace of God. When the grace of God is upon us, so many people love us. When the grace of God is in the home, so your home is visited. When the presence of God is your home, your home is cannot live peace. So when the presence of God in your home, you see troubles in the children. So see failures in your whole marriage. So you have the problem with your wife. When the presence of God leaves your home, so you can even struggle and nothing. When the presence of God leaves your home, everything, the things that will come for themselves. because the glory of God has left your home. Let us clap for our God. Let us clap for our God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. We are going to take 10 minutes praying and then you wind up. Those accept, raise, let's raise your hands. Because the people hate praying. <laughs> Eh, you feel weakness and that's that are going to pray really? God speaks and the devil speaks too. So that so why can't you go home? Do you know the reason? satani arabizi ko devil knows it ugiye kwinjira ahantu we are going to enter ugiye kumenya uburenganzira bwawe you are going to understand your rights rero going to weaken you so that you can stay in that shallow, shallow place but when you get, go deeper you can get anything that you want let us pray in a few minutes if you are a girl pray for your future If you are a woman, pray for your marriage pray for your job pray for your life Hallelujah. haleluya pray for your husband pray for your wife if you're not married yet pray for your wife pray for your children last time i taught you so we pray for our children when are not married even our grandchildren even not to not to see them you know the reason we believe our god ibyo yasezeranyije what he promised he will fulfill them that's why he has our promise so stand on it so even enemy cannot harm you but let's don't how they would take your faith away from you. let us clap for jesus let us pray let us stand up on our feet we are going to pray pray when you open your mouth. Father, in the name of Jesus Christ, your God that does good, your God that can do everything. There's no one like you. I can be you, Lord. I can be you, God. There's no window that's not going to come before you. so that you send your child come and redeem us that you have that faith we pray for our marriages we pray for my wife I pray for my wife rakasese teremo robo roko sese raba roko sese teremo roko sete raba rakasese loko sete raba kasete roko sete in the name of Jesus Christ because that that's good oh Jesus that I weaken it. I weaken it. I weaken the power. In the name of Jesus. That I run against me. I weaken it. In the name of Jesus. So pray, pray, pray. Pray in the power. Pray in the power. Pray in the power. In the name of Jesus. Pray. Pray. Bring your thing back. Take your thing back. In the name of Jesus. I take my I take my thing back. I take my blessing back. I take my blessing back. In the name of Jesus. Devil. Devil. You don't have authority. Devil. You don't have authority on me. You are defeated. You are defeated. You are defeated. Eh? I'm defeated. I'm still alive. In the name of Jesus. You are In the name of Jesus. Give Sinergia Kristo. turananiza umwuka mubi wose mu izina rya yesu kirisito mu izina rya yesu kirisito turananiza imbaraga z'umwijima zafashe ibyacu turategeka mu mbaraga mu mbaraga duhabwa n'imbaraga z'imana turategeka rekura rekura rekura rekura rekura mu izina rya yesu numve gatoya Listen for a moment. hari umuntu wari umaze gucika intege bitewe n'ibyo urimo gusengera hari ijwi rya satani rikubwira ngo bo ntabwo bigishoboka bo ntabwo bigishoboka reka nkubwire biracyashoboka biracyashoboka biracyashoboka biracyashoboka biracyashoboka biracyashoboka biracyashoboka biracyashoboka biracyashoboka biracyashoboka mu izina rya yesu reka tuzamure ibiganza byacu hejuru let us raise our hands zamura ibiganza byawe hejuru raise your hands up hari imbaraga z'imana There is power of God. Hari imbaraga z'Imana. There is power of God. Hari imbaraga z'Imana. There is power of God. Zimenagura ibihome. That destroys all the fortresses. Paul na Sila. Paul and Silas. Ngo bamaze kugera muri gereza. After after they were put ngo mu mitima yabo baribwiye baravuga ngo rwaha ntabwo rero dukwiriye kuba ngo bemezanya n'imitima yabo ko bakwiye kuririmba reka nkubwire icyo kintu wabonaga ko kitagishobotse hari andi mahirwe imana ikuzaniye hari andi mahirwe imana ikuzaniye kandi ayo mahirwe ni ayawe uyu mugoroba ayo mahirwe ni ayawe tugiye gusenga turabona mana turabohoza ibyacu satani yabace kugira ngo uyu mugoroba abirekura mu izina rya satani devil afite amatwi arumva reka yumvire itegeko reka yumvire itegeko mu izina rya yesu uyu mugoroba ubwire satani uvuge ngo satani ntabwo nshobora gupfa kuko ingabo inkingiye iruta izindi ngabo zose reka nkubwire uyu mugoroba igihanga igihanga cya goriyati uragitanga saa y'umugoroba mu izina rya yesu reka nongere nsubiremo uyu mugoroba igihanga cya goriyati uragitahana sinzi goriyati wawe sinzi goriyati wawe shobora kuba goriyati wawe ari ukutabyara shobora kuba goriyati wawe ari ukutabona akazi ushobora kuba goriyati atari ukudashaka ushobora kuba goriyati wawe ari umuntu wawufunzwe ariko uyu mugoroba satani abyumve igihanga cya goriyati urakitana mu izina ryawe komera imana yawe amashyi meza reka twongere dukomere imana yacu amashyi ikiyaga cya goriyati ikiyaga cya goriyati uyu mugoroba uragitahana haleluya haleluya haleluya ikiyaga cya goriyati ikiyaga cya goriyati uyu mugoroba uragitahana sinzi goriyati wawe sinzi igihanda kiri imbere yawe ariko numva imbaraga z'imana ndumva ubwiza bw'imana ndumva imirindi yo gutabarwa ndumva imirindi yo gutabarwa ndumva imirindi yo gutabarwa ndumva imirindi yo gutabarwa haleluya ndumva imirindi yo gutabara ndumva imirindi yo gutabara zamura ibiganza byawe ngusengere zamura ibiganza byawe ndashaka kugusengera ndashaka kugusengera ndashaka kugusengera kugira ngo goriyati wawe uyu munsi yikubite hasi kandi namara kugwa hasi ntabwo bihagije turamukata umutwe bitumara kumukata umutwe ntabwo bihagije turafata igihanga cya goriyati turafata igihanga cya goriyati turatwara igihanga cya goriyati turatwara igihanga cya goriyati zamura ibiganza byawe uyu mugoroba ubyange ubyemere goriyati aracika umutwe goriyati aracika umutwe kandi ntabwo biba bihagije igihanga cye turagitwara turagitwara nk'ikimenyetso turagitwara nk'ikimenyetso turagitwara nk'ikimenyetso cyo kugira ngo abatemeraga imana yawe uyu mugoroba barongera bemere ko imana usenga biruta izindi mana haleluya eh, oh, uyu mugoroba uyu nza kumenya ko usenga imana yumva zamura ibiganza byawe data mu izina rya yesu data mu izina rya yesu data mu izina rya yesu dusenge bino biganza bizamuye mu izina rya yesu mani ntureba mu mitima ntureba mu mitima ntureba mu mitima y'abababaye mu izina rya yesu uyu goriyati uri imbere y'uyu mukobwa akurwaho mu izina izina ryayo uyu goriyati uri imbere y'umupapa akubitwe hasi uyu goriyati uri imbere y'umukobwa akubitwe hasi uyu goriyati uri imbere y'umusore akubitwe hasi izina ryayo imbaraga z'imana dukomera kw'imana reka kutendatenda mu rugo rwawe uyu mugoroba urarya musinzire uyu mugoroba wadukurikiranira online urasinzira wari umaze iminsi udasinzira ariko uyu mugoroba uraryama usinzira wari umaze iminsi wumva wihebye ariko kuva uyu munsi uratangira wumva imbaraga z'imana wari umaze iminsi ufite kwiheba akira imbaraga z'imana akira imbaraga z'imana akira imbaraga z'imana akira akira kunesha akira kunesha akira kunesha akira promotion akira promotion akira imbaraga z'imana akira kugendererwa rakasataraba akira imbaraga z'imana akira imbaraga z'imana akira imbaraga z'imana akira imbaraga z'imana akira imbaraga z'imana izina rya yesu akira imbaraga z'imana mu rugo rwawe iyo ndwara yananiranye akira imbaraga mzima kukuchiza haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya tukomere imana yacu amasumo yacu komera imana yawe amasumo yacu turasoje imana yo mu ijuru ahereza umugisha mwiza ubuntu bw'imana bubane namwe reka uyu mwaka imana ikuzamura May God lift up your faith. reka uyu mwaka imana iguhereze kwizera kwizera ni ingabo kwizera ni ingabo kandi iyo ngabo bibiri iravuga ngo ngo biragoye ngo biragoye ko umuntu utizera yanezeza imana ni gute tunezeza imana ni igihe twizera ko izo imana yavuganye natwe bizasa nta kintu kinezeza imana n'icyo ngicyo cyonyine cy'uko ibyo wavuganye n'imana bizasohora ukabyizera ukabigenderamo icyo kintu gituma imana yururuka imana igakora kuko wagize kwizera dukomere imana yacu mu amahoro y'imana be with you in the name of jesus let it be a blessed year to you. let it be a year of victory amen amen shalom shalom shalom shalom god bless you amen amen